Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y seguimos en Bravely Second en Layer. Vamos a seguir donde lo habíamos dejado, que habíamos ganado Profiteur y ahora vamos a volver, en este caso, para dar las respuestas necesarias para poder luchar contra Holly White, que es con quien, con el asterisco que yo me quería hacer. Entonces vamos a hablar con el abuelo. Venga, abuelito, dime tú. Venga, dime. ¿Qué What will be best for my dear girl? It's a tough choice. Even if it's for the good of the nation, you shouldn't have to give up the home you love, right? But if they do give it up, their war-torn homeland will have the chance to get back on its feet. What would I do in their shoes? Bueno, como ya indiqué en, la, en, el anterior capítulo, aunque estoy muy de acuerdo con lo que quiere hacer Profiteor quitando las intenciones malignas que pueda tener este señor, de el avance para la mejoría de todos, quitándole algo a lo mejor muy preciado a uno, pero de igual que se le va a dar algo de igual valor o superior, gracias a esta mejora que va a beneficiar a muchas personas. Quitando la parte inhumana que pueda tener este personaje de decir, pues ahora te jorobas y no te doy nada y te lo robo todo y te quedas en la P calle. Ahí ya, obviamente, yo iría a favor de Holly White, ya que está perdiendo todo un valor histórico de su familia, etc, etc, etc, y a lo mejor mm, para, para, un, para un fin que puede ser desastroso para esa persona. Entonces, Ahora vamos a darle la... Eh, la razón a Holly White. Dice... Uy. <laughs> Perdón. Vamos a darle la razón a Profiteur para poder luchar contra Holly White. Así que debes venderle tus tierras a Profiteur. Profiteur. For your country's sake. I see what Holly's saying, but I just don't think she's right about this one. Take the money that Profiteur is offering, and move to a nice house in Hartschild or somewhere. It's the best thing for you and your granddaughter. Don't you think? Uh, of course. Surely, you must be right. Did you just say what I think you said, you bubble-headed naive? Whoa! I just can't let my guard down with you around, can I? I thought you understood, Idia, but you still don't get it, do you? Profiteur's plans for this country's recovery will only make the rich richer and the poor poorer. These two, the workers in this mine, they'll never be able to crawl their way out of poverty. Are you really that blind? Ah, of course. Tell me, how much is that little rat paying you? He's playing you for fools. How clueless can you be? Oh yeah? About what? You've heard the rumors floating about the seas these days, right? They say some little rat has been paying visits to the foulest sorts, and he hasn't been going empty-handed either. Pirates, ex-sailors turned mercenary, the scurviest sorts imaginable. And what do you think they're planning? An honest, on the up and up trading post? Don't make me laugh. Hmm? But that would mean... Right, the post will need dock hands, miners. Those rough and tumble types would make for a formidable workforce. Having people like that around would make the seas safe from pirates and boost trade even further. By developing that inlet as a trade center, this nation might truly flourish again. This girl could look forward to a bright future. What are you even thinking? And you defile this beautiful spectacle of nature? Spectacle of nature? <laughs> well, that's the first time I've heard anyone describe those lava-caked rocks as a. D don't interrupt me, old man. Just, just don't sell your home. Got it? Look, it's for your own sake and your granddaughter's. Don't any of you see that? Why won't you just listen to what I have to say for once, Idia? oh, I get it. You need more convincing. Then I guess you won't object if I backhand some sense into you. Bien. a Holly y recibirás el asterisco de Mago Blanco. Ten en cuenta que no recibirás el asterisco de Mercader. Elige bien. venderá las tierras y punto. Ugh, why am I wasting my breath? You never got it and you never will. Then we'll just have to move straight on to discipline. Get out here, girls. These buffoons need a dose of reality. Let's take good care of them. Y vamos al ataque. You're looking at the former saving grace of the Eternian Sky Knights. White Mage Holly White. Assume the position. Bueno. Tiene mm, dos enfermeras en prácticas y está Holly, ¿vale? Creo que las enfermeras en práctica son débiles al rayo. Así que... Magia espiritual, rayo... Habilidades... Más espiritual, rayo. Tal cual. A ver, idea Vamos a hacer que robe a Holly White porque tiene un báculo de jade. Y Tis vamos a hacer que robe a una de las enfermeras si sigue, si sigue con vida. A la de más allá, venga. Robo dos paneseas, muy bien. Se murió una. No has podido robar. Ostras. más Vale, el que más le quitas a Tis. Eh, Magnolia. Haz un sanar para todos. Yu, yu, yu, yu, Vamos a quitarle el canguelo a Yu. Con una hacer Edea roba nuevamente a Holly. Y Tis ataca a la enfermera en práctica. Venga, deja de Jade. Bien, ya tengo que ya puedo dejar de robar. Y vamos a por todas a contra Holly. Holly no tiene buena defensa, ni mágica ni, física. Así que vamos a atacarla mientras aquí Magnolia... A ah, ver si puede hacer algo? ¿Devuelve la vida un objetivo? Maldición, vivificar... Todo con el objetivo. Cura varios estados alterados. San esta Noche Sagrada. Ah, vamos a usar este. Yu invoca a Suisudra. Edea pisotea. Y Tis ataca. Nolia Que use rayo. Yu que use escarcha. Idea que ataque. Y Primero que suba al lobo sanguinario para que eso en vez de 155 y 175. 10% el ataque. Y no. Vamos a dejar de utilizar magia, magia. Y vamos a atacar al enemigo con ataque físico. People should live in a way that suits them. Live above what suits you or below. You'll only end up miserable. I suppose you types born into wealth and privilege will never get it. A mí no me alces la voz. Venga. Sana todo. Media ataca. Tis ataca. Creo que Mm, Holly White tiene 15.000 de vida. Me cago en la madre y se cura. ¡Boo! Ataca. Y ataca. ¿Refuerzo? vamos a robar más panacea A ver. Vamos a usar... más espiritual. Escarcha. Así. Tal cual. Tú ataca... No, escarcha, ¿no? Espérate, retraso. Más espiritual, rayo. Un, dos, tres. Ahí. Tal cual. Edea. Ataca a Y Tis, si puede, roba primero a... Espérate. Roba primero a esta enfermera y roba después a la otra. Así tenemos muchas panaceas. Dos panaceas por aquí. Dos panaceas por allí. Y ahora mátenla, por favor. <laughs> Así. Y otra de propina para Holly. Nada más. Hmm. Magia espiritual. espérate. Sombra, pero con sanda. Ahí. Tis... Mm, default. Idea que pisotee. Y ataca. Se hizo algo que ahora su ataque, su defensa es mayor. Ahí estamos. A se está haciendo más largo de lo que yo esperaba. Magia espiritual, rayo. Y rayo por dos, por favor. Ay. Rayo. Pisotear. Y atacar. Bien, aguanta la Holly. calor. Idea que pisotee. Hasta que roba un objeto. Vamos a usar velocidad divina contra Holly. Os. Pues esto ha sido todo por este combate. La verdad que larguito, larguito. jodidas Holly White. Bueno, ganamos todo esto. Y por supuesto, el asterisco de Mago Blanco. Ahí está. Ayuda a los aliados con magia curativa y de apoyo. Es hábil con la magia blanca y prefiere los bastones. Hombre, el, atuendo no es muy bonito para los chicos. Pero para las chicas, bueno, gana un poquito. Pues nada, espero que les haya sido de utilidad. Por supuesto, eso es lo importante. Y por aquí vamos a ir dejando el capítulo de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo de Bravely Second. Adiós.